වෙල්කම් ටු ක්‍රේසි මෑන්ස් ඔන්න මේ සතියේත් අපි බැලුවා මොකක් හරි හොඳ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි හිතුවා හොඳ කෑමක් හදන්න. අප මොකද්ද අපි හදන්නේ අද? අන්න දැන් තාත්තා හදන්න යන්නේ ස්පැගටි එකක්. රයිට්. ස්පැගටි එකක් හදන්නේ. මේ ස්පැගටි එකේ නම මොකද්ද? අලිගෝ ඒ ඔලියෝ with shrimps. අලිගෝ ඊ ඔලියෝ with shrimp හරි අමාරු නමක් කියන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඉතාලි කෑමක්. ඔගන් පේන ඇති මේ මෙතන ගන්න අමුද්‍රව්‍ය තම අමුද්‍රව්‍ය තම පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය කරන ඇත්තට විනාඩි 30කින් මේ කෑම එක හදලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ටක් ගාලා ගෑන නම් මොනවාද මේක හදන්න අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ? ප්‍රධානම දේ ස්පැගටි. ඔයගොල්ලෝ කැමති ස්පැගටි වර්ගයක් ගත්ත හැටි මෙතන ස්පැගටි ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරනවා මේක රස ගන්න අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි පුතා මොනවද? සුදු ලුණු, ගාර්ලික්. ඉතින් මෙතන දෙනවා ගාර්ලික් මේ වගේ ගෙඩියක කපාගත්තු ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව ගාර්නිෂ් කරගන්න පාවිච්චි කරනවා පාස්ලි. ඉතින් මේ පාස්ලි ගති මතක තියාගන්න පාස්ලි જાති දෙකක් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන පාස්ලි જાති දෙක? Italian parsley, Chinese parsley. ඔව්. ඉටලියන් පාස්ලි තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. චයිනිස් පාස්ලි ගන්න එපා. චයිනිස් පාස්ලි ගත්තොත් ඔයගොල්ලන් හම්බෙන්නේ මොනවද? කොරියන්ඩර් ලිව්ස් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. කොරියන්ඩර් ලිව්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. ඊළඟට පුතා ඔන්න දැන් මේ අපේ ඔප්පඩි ඔපරේෂන් එකකුත් මෙතන යනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරනවා ශ්‍රිම්ප්. මේක මෙතන තියෙන අපිට ස්විම් ග්‍රෑම් 300ක් විතර 300ක් විතර තියෙනවා කැමති විදිහන ඔයගලන්ට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ඔලිව් ඔයිල් ඊළඟට ඔලිව් ඔයිල් කෝප කාලක් විතර අවශ්‍ය කරනවා ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ලුණු ගම්මිරිස් කැබලි මිරිස් කැබලි මිරිස් වෙනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් රතු මිරිස් ගන්නත් පුළුවන් හැබැයි අපි ගන්න මෙතනදී කැබලි මිරිස් රතු මිරිස් අරගෙන හදන්න පුළුවන් ඊළඟට මේකේ විශේෂම දේ මේකේ රසය ගන්න අවශ්‍ය කරනවා චීස්. මොනවද මේ cheese? Parmesan cheese. Parmesan cheese gram කීයද? අපි ග්‍රෑම් 125ක් කරන් තියෙනවා. දැන් ග්‍රෑම් 125ක් කරන් තියෙනවා. මේක චීස් වැඩියෙන් වැඩියෙන් ඕගොල්ලන්ගේ රසය ඕගොල්ලන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ග්‍රෑම් 125ක් තියෙනවා. right දැන් අපේ පොඩි චෙෆ් මේ ලුණු සම්බන්ධ මොනාර දෙයක් කරන්න යන්නේ. Uh, ඊළඟ රසායන ලුණු අපිට අවශ්‍ය වෙන කියලා කිව්වා. අපි දැන් ඒක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන් තියමු. තියලා එහෙනම් අපි බලමු මේ පැස්ටෑක හදාගන්න විදිිය ඉති මේ පැස්ටෑක විනාඩි තියකින් හදාගන්න කියලම විනාඩි තියක් තුළ දක්කම හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බොයි කරන තැන ඉඳලා එනම් අපි බලමු හදන්න පැස්ටෑක මොකද පැස්ටෑක නම පැස්ටා අලිගෝ ඒ ඔලියෝ අලිගෝ ඒ ඔලියෝ වි ස්ට්‍රීම් අපි හදලා බලමු ටකල ගිල්ලා අපි ලිපෝවල ටික දාන්න ඕනේ එන අපි හදමු කොහොමද මේ හදන්න කියලා ඉස්සු දාලා ඔන්න අපේ පොඩි චෙෆුත් එකතු වුණා දැන් වැඩේට දැන් ඇත්තටම අපි කරන්න ඕනේ මේ ස්පැකට් එක හොඳින් බොයිල් කරගන්න එක. ඉතින් අපි බලමු මේක බොයිල් කරගන්න විදිය. මේ වගේ දාන්න. ඔයගලගේ භාජනයට දාන්න. දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක මෙහෙම රත් වෙනකන් තියන්න. ටික රත් වෙනකොට දැන් මේ භාජනේ ඉඩමදි වුණත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක යටට යනවා, පහළට යනවා. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමා මේකේ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ලුණු රසයට කැමති නම් මේකට මේ වෙලාවට ලුණු දාගන්න ඇත්තටම ලුණු දාන්න ඕන නැත්තම් පොඩි දියරහක් වගේ තමයි ස්පැගටි එන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ලුණු දාගන්න ඒක මද ලුණු ප්‍රමාණයක් දාගන්න ස්පැගටි වලට උරා ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ අපේ තෙල් ටික පාවිච්චි කරලා මේ වෙලාවේ මතක තියාගන්න ලිප ඔන් කරලා නැහැ තෙල් දාන ලිප. අපි කරන්නේ අපේ තෙල් කෝප්ප කාලා දාගන්නවා මුලින්ම මේ භාජනයට. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ අපේ කපාගත්තු සුදුලූුණු ටික මත තියන්න මේ වෙලා වැදගත්ම දෙතම ලිප ඔන් කරන්න හොඳ නෑ මුලින්ම කරන්නේ මේක කෝල්ඩ එකේ කෝල් ඩොයිල් එකේ හොඳට කලවන් කරගන්න ඕනේ මේ ස්පැගටියකට මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි මේ සුදුලූන් ටික අපි ටෙම්පරාදු කරගන්න එකේ තමයි ඇත්තටම රස කොහොමද එන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ පළමුවෙන්ම. ඉතින් අපි මේ මේක මේ තෙල් ටික දාලා අපි ලිප ඔන් කරනවා මද ගින්දරට ඔන්න පේනවනේ මෙතන අපි මද ගින්දරට තමයි ඔන් කරන්නේ අපිට පොඩි ටෙක්නිකල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවා ලිප පත් වෙන්නේ නැති අපි මොකද කරන්න කියලා බලමු ලිප ඒ වගේ දේවල් වෙනවා එතකොට ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරලා මද ගින්දරේ ඔන්න පේනවනේ මද ගින්දරේ මේක තියාගන්න ඕනේ මද ගින්දරේ කියන එක ඉතාමත් වැදගත් මේක හදාගන්න හොද ක්‍රමාණුකූලව තෙල් රත් වෙද්දි තමයි අපි මේ ස්පැගටි එකට හොඳ රසයක් එකතු වෙන්නේ මේ සුදුලුණු තැම්බෙන විදිහනවා. දැගලන්ට පේනවා ඇති මේ පැත්තෙන් බොයිල් වෙනවා පේස් පැකටි එක මේ පැත්තෙන් අපේ ලුණු එක සුදුලුණු එක හිමීට කුක් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක හිමීට කුක් වෙගෙන යනකොට අපිට අවශ්‍ය කරන ඉතුරු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දාගන්න එක තමයි අපි කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒවා දාගන්නේ කියලා. අපි දැන් මික්ස් දාගන්නවා. අපි දැන් මික්ස් දාගන්නේ නැහැ. පිස්සෝ දාන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපි බලමු. දැන් ඔන්න අපේ පැස්ටක් හිමීට තැම්බීගෙන එන්නේ. ඇත්තට දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි අපේ පසු භාවිතයට මේක අපි පොඩි වතුර කෝප්පයක් විතර අහක් කරලා තියාගන්න ඕනේ පැස්ට එකෙන්. දැන් පේනවා තිය ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වතුර කෝපය ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේක සමහරක් කාලේ අවශ්‍ය වෙනවා සමහරක් කාලේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි පැස්ට එක ඩ්‍රයි වෙලා වගේ තිබ්බොත් අපි මේ වතුර එක පාවිච්චි කරනවා. අපේ පැස්ට එක ඊළඟට හදනකොට. දැන් ඔන්න එක පැත්තකින් අපේ සුදුලුන් ටික හැදෙනවා මේ පැත්තෙන් පැස්ටැක් හැදෙනවා දැන් අවස්ථාව පැස්ටැක බා ගන්න. ඉතින් අපි වතුර වෙන් කරගත්ත පැස්ටැකින් කෝප්පයක් විතර දැන් අපි පැස්ටැක බා ගන්න යන්නේ බලමු අනතුරක් නොවි බා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. රයිට්. බාන මුළු ගේම වාස්පයෙන් වැහිලා ගියා. දැන් ඔයගන්න පේනවද පැස්ටැක මේ වගේ ලස්සනට දුන්දදා දිනනවා. ඉතින් අපි මේක පැත්තකින් තියලා දැන් අපි අපි යොමු වෙමු අපේ ඊළඟට මේක හිමීට නිමෙන්න දෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් තැම්පි තැම්පි තියෙන්න ඕනේ සමහර මේක හොදනවා අපි නම් මේක හොදන්නේ මොකද සමහර කියන මේක රිපෝඩ ඇලෙනවා වගේ කියලා මෙහෙම තිබ්බාම අපි මේක හොදන්නේ ඇල්ල තුරෙන් අපි නෝමල් විදිහටම තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියෙනවා මෙහෙම දැන් අපේ සුළුරුණු ටික යාන්තම් රන්වන් පාට වෙගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ යාන්තම් රන්වන් පාට එන වෙලාවේදී උගන්න පුළුවන් මේකට ඉස්සු ටික දාගන්න මේ විදියට මතකතියාගන්න ගින්දර තමා වැදගත්මදේ මද ගින්දරේ තමා ඔකොළ මේක හදන්න ඕනේ දැන් ඉස්සොටික හිමීට බැදීගෙන එන්නේ මේ අවස්ථාවේ අපි ලුණු දාන වැඩි කොටක් දාන්න එපා මොකද අපේ අන්තිමට අපිට ලුණු දාගන්න පුළුවන් රස අනුව මොකද අපි පැස්ටා කරලා ලුණු දාපු හින්දා ලුණු දැමීමේදී ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ නැත්තම් මුළු පැස්ටා එකම ලුණු රහ වෙනවා එහෙනම් මේ මේ වගේ මද ගින්දරේ හදාගන්න ඕනේ. රහස තමා මද ගින්දරේ. සුදුලුණු ටික කළු වුණොත් මේ පැස්ට එකේ රහ නිකන් තිත්තරහක් වගේ එනවා. එහෙනම් වැදගත්ම දේ තමයි සුදුලුණු ටික අපි මද ගින්දරේ උයාගන්න එක. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මිරිස් කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගමු. ගොඩාම දාන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දාගත්තාම ඇති. ඔයගොල්ලන් රස අනුව ඔගන්න දාන්න පුළුවන්. බැරි වෙලත් ඔයගොල්ලෝ කැලි මිරිස් පාවිච්චි කළේ නැත්නම් ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් මොනවද? රතු මිරිස් කපලා කරල් තුනක් හතරක් කපලා දාන්නත් පුළුවන් ඕනනම් මේකට. දැන් ඊළඟ අවස්ථාව මේකට පොඩි ගම් මිරිස් ටිකකුත් දාගන්න. ඔයගොල්ලන් කන රස යනෝ දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි නම් මෙතන පොඩි හැඳි එකමාරක් විතර දාගන්න මේ චූටි හැඳි එකමාරක් විතර දාගන්නවා. එක රස යනුව තම ඔගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හොඳට මේ කලවම් කරගන්න. දැන් අපි අපේ පාස්ලි එකෙන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරන් මේකට අපි එකතු කරනවා. ගොඩාක් කළු වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. යාන්ත්‍රමන තැම්බීගෙන එනකොට අපි අර අපි ස්ටොක් වතුරකින් චුවල්පෙකුත් මේකට අපි එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් ඊළඟ අවස්ථාව අපි මේ මේ ඉස්සු එක මේ වගේ බැදීගෙන එනකොට මේ අපි ස්ටොක් වතුර එකේ මේ වගේ හැන්දක් වගේ දාගන්නවා. ගාව ගන්න පේනවා ඇති දැන් මේක නටන සද්ද පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. දැන් හොඳට හැඳි ගා ගන්න මේක. ඒ වතුර දැම්මහම මේක ගානට අර පිච්චෙන්නේ නැතුව තියෙනවා පැස්ටා එකේ. මේක වතුර ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අර හොදි ගතියට වගේ කන්න කැමති නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුව දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි නම් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මීට වැඩි අවශ්‍ය නම් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට හොඳ සුවඳක් එනවා අපේ තෙම්පරාදුවෙන්. දැන් අපේ ස්පැගටි එක අපි එකතු කරගන්න යන්නේ මේක ඇතුළට. සමහරව මේක ක්‍රම කිහිපයකට කරනවා. දැන් අපි මේ කරන්නේ එක ක්‍රමයක්. තව ක්‍රමයක් තමයි ස්පැගටි එක වෙන භාජනයකට දාලා ඒකට මේ තෙල් එකක් කරන එකත් කරනවා. ඔයන කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන්. දැන් ලිප මද ගින්දරට අඩු කරලා තව පොඩ්ඩක්. දැන් තියෙන්නේ හොඳට මේ ස්පැගටි එකත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න කලවම් කරගන්න එක. දවගන්න පේනවා ඇති සමහරක් කාලට මේ ස්පැකටේ ගොඩාක් කරලා තිබ්බොත් මේ හයි වෙන වගේ එකක් වෙනවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ පොඩ්ඩක් ඒක හොලවනකොට පොඩ්ඩක් හරියනවා ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි මේක මේ ගින්දර පාලනය තමයි වැදගත්ම දේ මේ ස්පැකටි එකක් හදනකොට දැන් ඔයගොල්ලන් පේන ඇති අපි අර හදපු ඔලිව් ඔයිල් මිශ්‍රණය හොඳට ස්පැකටි එකේ ඇලීගෙන එනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තව පුදුමයක් ඇති අපි තාම මේකට දැම්මේ නැහැ අපේ මොනවද චීස් එක ඔන්න ස්පැගටි හදද්දි අපි දෙන පොඩි ටිප් එකක්. ස්පැගටි නෙමෙයි චීස් සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් හදද්දි මතක තියාගන්න. කවදාකවත් ලිපේ තියෙද්දි චීස් වගේ දේවල් දාන්න එපා. මොකද වෙන්නේ එතකොට? එතකොට ඉවස ගන්න බැරි ගඳක් එනවා. ඉවස ගන්න බැරි ගඳක් එනවා. ඊට අමතරව චීස් එක උණු වෙලා කිසිම රසක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මතක තියාගන්න චීස් දාන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම වලට ඉවර කාට පස්සම චීස් දාන්නේ. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒකට පොඩ්ඩක් ඉතින් ශක්තිය ඕනේ ඇඟේ. ටියක් කලා ඇති මහන්සිතන මේ ස්පකට කලවංකාද එනට මේක කනකොට අපට ඊටඩිය විශාල සතුටක් වෙනවා කටට පොඩ්ඩක් කියලා පොඩ්ඩක් උනනවා ඇවගන පේන ඇති මම මේ කියති පොඩක් කට පොඩක් කියල පොඩ්ඩකුත් උනවා බඩගින්නකුත් එනවා කවන්න කොමට හදාගමකුතින් මේක දැන් ඔන්න පෙස් පැකටික ගානට හැදීගෙන එන්නේ දැන් තියන්නේ අපි ගාව තිබ්බ අර ඉතුරු පාශිලවලනුත් තව ටිකක් මේකට අපි එකතු කරගන්නවා ඉට පස් චූටක් අපි තියාගන අන්තිමට සයව් කනලාට පොඩි ලස්සන කර ගැනීමක් සඳහා. ඉති මේක හොඳින් කලාන් කරගන්න ඕනේ මේකත් එක තාම ලිප ඕෆ් කලන ලිප මද ගින්දරේ තම අපි තියාගෙන ඉන්න ඉතින් මම මේ මම තම ප්‍රධාන චේෆ් ප්‍රධාන චෙෆ් මම තමා මෙයා තමා කවුද සුළු චෙෆ්නේ සුළු චෙෆ් තමා මෙයා ඉතින් ඉති මේ චෙෆ් මෙයා මාස්ට චෙෆ් කියන්න තම වැඩ වැඩ කරන්න ඕනේ කුක් කුක් කුක් මෙයා තම කුක් මන් තම චෙෆ් බලන්න ලත්සනට ඇවිල්ල පේනවා නේද කන්න ආස හිතනවා නේද මේක නම ආපස්සට අපි කියමු මොකද්ද? අලිගෝ ඒ ඔලියෝ ශ්‍රිම්ස්. දැන් අපේ පොඩි චෙෆුත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ඔන්න අපි ලිප ඕෆ් කළා. ඕෆ් කළා අපේ අර තිබ්බ කීස් වලින් භාගයක් දාගන්නවා මේකට. වන් පේනද මේ විදිහට අපි දානවා. ලිප ඕෆ් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ චීස් ටික පිච්චිලා දිය වෙලා යනවා. මේකට දාතිදැන් තිීරති හොඳින් කලවන් කරගන්න ඉති කලවන් කරගන්න හැන්දකට වැඩි ඕගල ලේසිීම ටොන් එකක් ගත්තනම් ටොන් එක තින් ප්‍රශ්න තමද මේගේ භාජනය හදනකොට නොස්ටික් භාජන හිර නොම යකඩින් කරද එනතම අපි මේ නොස්ටික් හැඳකින් කරන්නේ ඔගන පුල මේක ටොන්යක් පාච්චි කරන්න මේක කලවන් කරගන්න ඕන අපි දෙම එකක් යාන්තන් කරලා පෙන්නවා මේම මේ විදිර මේ විදිර දාගන්න පුළුවන් නොස්ටික් භාජනක පොඩ පරිසංගන්න ඕන මේවා මෙම කලවන් කරදි පරිසම්ල කලොත්තින් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි වන අපේ කුක්ට දෙමු දේ ටික එම කරලා බලන්න කියලා. ඔන්න අපේ පැස්ටයගේ සියට අසුවක්ම ඉවරයි දැන් තියෙන මේ අපි භාජනකට දාගන්න ඉතින් බලමු භාජනකට දාගන්න විදිහ මෙහෙම අරගෙන ඇවිල්ලා ඔගන්න පුළුවන් මේ භාජනයට මෙහෙම හලාගන්න හරිම ලස්සන මේ භාජනය යට <laughs> පැත්ත ඔන්න අවසාන වශයෙන් අපි හැදුව අපේ අලිගෝ ඊ ඔලියෝ පැස්ට එක දැන් අපිට තියෙන මේක කාලා බලන්න. අපි පොඩ්ඩක් කාලා බලමු කොහොමද කියලා. ම්ම් අපි ගමු පොඩ්ඩක්. මගේ අරගෙන චුට්ටක්. මම මේ අමාරුයි මම මේ මෙහෙම කාලා පෙන්නන්නම්. ගත්තා. රස නියමයි ඉතින් බලන්න මේ ඉතාමත් රහයි ඔගොල ගෙදර හදල බලන්න නියම කෑමක් පෑබාගෙන් හදාගන්න පුළොන් කෑමක් අලිගෝ ඔලියෝ පැස්ටා එනම් අප ඊළං කෑමකින් හම්බෙනකං බයි හරි ඔන්නගෙන අපි හෙට කමුළු කාඩෙන් ඕකේ එනම් Bye.